Buenos días a todos. Estamos una vez más aquí transmitiendo mm, desde diferentes partes del mundo eh, con David Hofmeister, que se encuentra en Camas. Yo estoy en Maryland y otras personas están asistiendo de otras partes de los Estados Unidos y de México. Eh, como se dan cuenta, todo es muy fácil a través del Internet. Y bueno, estamos aquí hoy para presentarles algo nuevo y muy especial. So we are here today with David Hofmeister from CAMUS, me from Maryland, and other people around the world helping us make this happen. So we have something very special for you guys, and I'm gonna let David let you tell you what it is first. Okay, we are preparing for a an online retreat. With... Estamos, estamos preparándonos para un retiro Eh, que va a ser en la, web. Va a ser hablado en inglés por David y traducido al español por algunos de nosotros. Y va a ser el segundo fin de semana de enero, exactamente el <clears throat> enero 19 al 21. January 19th through the 21st. Okay, very good. and so we welcome all of you to sign up for this from the, the countries where you're residing. Sí, los invitamos a todos a que se registren a este retiro de, de fin de semana desde cualquier parte del mundo donde se, donde se encuentren. And you'll have the opportunity to ask all your questions and we'll be able to go into the depth of the practical application of the teachings of the Course in Miracles. Van a poder hacer todas las preguntas que quieran y vamos a ir bien profundo en toda la aplicación y las cosas profundas que nos enseña el curso de milagros. And yes, David, this retreat, the title in English is Awakening eh, from the Dream, ¿no? Yes. En el, título de esto en, en inglés es Despertar, Despertando del Sueño. So, would you please tell us more about it? What does it mean? for everybody to have this beautiful opportunity. Yes. ¿Qué significa para uh, todos el tener esta oportunidad maravillosa de participar en este retiro? Well, instead of just attempting to have a better dream in form, this is about awakening from the dream entirely. En vez de, de que todos estemos buscando tener un mejor sueño en la forma, vamos a estar buscando despertarnos del sueño completamente. So, You must reach the state of mind of the real world or the happy dream, which is a dream of non-judgment. Debemos alcanzar el estado del sueño feliz, que es el estado en el que estamos sin juicio, no judgment. And when you learn how to live without judgment, then you are ready to awaken from this dream. Y cuando aprendemos a vivir desde el no, ju no juzgar a nada, a nadie, entonces podemos despertarnos de este sueño. So be very practical. We will deal with all of the blocks to the awareness of love's presence. Va a ser muy práctico. Vamos a estar lidiando con todos los bloqueos que existen a la presencia del amor. you all to join Y los invitamos a todos a que se registren, se unan con nosotros. Y también es súper importante que tengan presente, esto es online, es en línea, en la página, en, en la internet, pero esto no le quita para nada importancia o no lo hace menos sagrado. Even though this event is going to be online, it doesn't make it less sacred. On the contrary, it's a great opportunity for us to join our minds together. Es una muy buena oportunidad para unir nuestras mentes juntos and awaken together from this dream y despertar juntos de este sueño. So uh, as a consideration or for everybody to keep in mind, it's good to, to treat this retreat as something sacred es bueno que consideremos este retiro como algo sagrado. And so we can go into our houses, choose a nice room, a nice area, set it up, escojamos una habitación en nuestro hogar o donde sea que, nos encontremos, la arreglamos, so that it is beautiful, that is conducive to peace of mind, with no distractions, que vamos a tener un lugar donde podemos tener paz mental sin que nos distraigan, y tomar esto eh, de corazón, abrir nuestro corazón a todas las posibilidades que este retiro nos va a traer. So open our minds, our hearts, and hearts to all the beautiful possibilities that joining together in this weekend retreat is going to bring to us. Beautiful. <laughs> yeah. And uh, something else to mention, algo más para mencionar, es que, bueno, este retiro eh, es, tiene un costo muy pequeño. Eh, son solamente 1.500 pesos mexicanos. So the cost for this retreat is only 1,500 Mexican pesos, eh, which makes it very affordable for anybody around the world, lo cual lo hace bien fácil que lo puedan pagar para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Em, y También eh, es los fondos que se recogen son, como ustedes ya saben, para seguir contribuyendo con el despertar de todos los demás, de todos nosotros. The funds that will be collected through this retreat, as you all know, are going to be used to keep extending the message of love and forgiveness and to help us all awake from this dream. Beautiful. <laughs> Thank you. Thank and David, one more thing. Would you like to mention uh, what would be the how is the retreat going to happen? Are we going to have movies? Uh, how are the sessions going to be? Yeah, there'll be four sessions over the weekend, and uh, the first will be a very much of an introductory and a welcoming in, and then uh, on Saturday uh, evening, the, the last session on Saturday, we will have a movie gathering. Le pregunté a David que si él nos podía comentar qué tipo de eventos o qué vamos a, tener o disfrutar durante este fin de semana, mm, perdón, durante este fin de semana y me ha dicho que, bueno, empezamos con una introducción el viernes, van a haber otras sesiones de preguntas también y va a haber una película que vamos a poder ver juntos. There's going to be a movie we're going to be able to watch all together. Yes, online. <laughs> sí, en línea. <laughs> so unless you have something else that you like to share, um, ¿tienes algo más que compartir, David? No, it just will be very profound and very sacred. So it's an honor to come together this way. Sí, yes, em, va a ser muy sagrado y muy hermoso. Y es un honor para todos nosotros el poder unirnos con todos ustedes y extender así más el mensaje de amor y de paz que nos enseña Jesús. January 19th through the 21st, de enero 19 al 21. And remember, it's very easy to register and the price is only 1500 pesos. Así que nos vemos todos una vez más en enero 19 al 21. Ese fin de semana recuerden que es muy fácil registrarse, son solo 1500 pesitos mexicanos. Y bueno, los esperamos con mucho, mucho amor. Thank you. Gracias.